大家好，我系 CB 今日哇系秋嘅扭蛋玩具哇，呢度有两款扭蛋玩具喎，系咪啊？一个咧就叫做 Ram Rock，另一个咧。 就係叫做 Control Plus a l t e r n i c 嘅 Magic Collection 喎，咁你每一個扭蛋裏面咧都可以扭到唔同嘅 Pass 出嚟嘅喎， <laughs> 咁我哋一齊嚟開俾小朋友睇啦，好唔好啊？呢個你想開呢個先啊？好啦，咁我哋開始先啦。哇！ 呢個先嘅要，開咗呢个先，好啦，撳開佢先。哇，裏边有，睇下有啲乜嘢㗎？哇，有本書仔嘅喎，佢裏边咧會話俾你知，你可以攞到唔同嘅 pass 啦，你睇唔到？佢話咧會有頭啦、身啦、手啦、腳啦咁樣嘔出嚟噶喎，仲有咧？哇，樣都有咁多種啊！ 之后咧，我哋就可以对应翻，之后咧就砌翻你自己中意嘅公仔。哇，我有咁多款，好靓喎！睇下我先。系咯。嚟咯，第一個。第一個。你攞住点啊？啊，要高啲。 又跌落地下哇，有一好嘅有晒啲喺对鞋，对鞋都系好多钉嘅。 好，我啦。我攞咗哦。你好咗只脚啦，已经系咪啊？你要将佢砌埋一齐。你未有头发喎？你呢个喎？好正。跪趴 長頭髮，哇！攔炮！真真真真，好似攔炮。你抽中咗，我明你係抽中咗呢只，系呢個頭髮，應該係呢個公仔呢個。好似 L O L 喎，好似 L O L 咩？你睇下你，冇咗個字，冇咗個字壓，你仲未加落，加翻個字壓落去咧，就咁樣嘅。誒，我有，仲有個好靚嘅。 呢个系眼镜。姐姐姐姐姐，我哋而家就开。等等，仲有第二个，好，开始，我哋而家开呢个先，仲有呢个妈妈到，今次到妈妈楼咯喎，你帮我手啦，睇下先，呢个有咩款拣嘅先。 哦，又係有本福納嘅。我最想要呢個啦，呢個星星好咧，呢個星星好咧。Special，好，等我嚟啦。嘿，攞得第一個先。加油啊！l o 錢啊！就呢度。咯。錢啊，幫你手啊，咁样啊。嗱，係啊，得啦。好，攞到第一个，呢个蓝色玻璃。玻璃開。 卡上 cha c 抽中，我彩第二個想要咩咧？等下先，我想要呢個呢個頭髮靚咩？ <laughs> 我好中意呢個， <laughs> 我中意呢個頭，即係呢個公仔呢個咯，個頭髮，好似 s 粒妹。l 媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽，謝媽， 粉紅色嘅，哦，咦？呢度，哦，呢度有隻，呢隻咩嚟㗎？細粒嘅，勁細粒，係，係係手鏈啊，好靚啊！戒指，戒指啊，咩？光頭或腳，咩？呢度係光頭或者腳，光頭。 未有頭髮，唔係呢條裙係。好，同埋扭咗個腳。我嚟啦！真，哇！邊個？邊個嚟呀？唔知係咩？哇！爆炸！哇！爆炸！唔知係呢個？係喎。

超級正係咪？嗯，啲公仔都好靚啊，係咪啊？係。咁好啦，你同小朋友講拜拜啦！拜拜！拜拜，下次見。拜拜